Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Մենք այսօր աշխատում ենք Ծիրանի ծառի վրա, Ծիրանի ծառի հետ ենք կատարում։ Հետը կատարվում է ջայելացման նպատակով։ Տեսեք, ես ցույց տամ ձեզ։ Տեսեք, այս ծառի մասին է խոսքը։ Ինքը 20 տարուց ավել ծառ է։ ծառ տարեկան արդեն աճը շատ քիչ է իր մոտ։ Երևի 1 կամ 2 սանտիմ տարեկան աճ ունի։ Դա նշանակում է, որ արդեն կանգնում է իր աճը գնալով։ հա, Մենք պետքա երիտասարդացնենք տվյալ ծառը։ Ու ընթացքում դուք ինքներդ այդ բոլորը կտեսնեք։ Հիմա մի քանի ճյուղ արդեն կտրված է, տեսնում եք։ Ընթացքում նորից ցույց կտամ եւ վերջնականապես տեսքը կտեսնեք։ Կեսը արեցինք արդեն, տեսնում եք։ Հիմա պատկերացրեք ինչ տեսք հա ունեցել ու ինչ տեսք պետք հա ունենա։ Սա կոչվում է երիտասարդացում։ Դեր այսքանն էլ ունենք դեռ անելու։ Վերջում նորից ցույց կտամ։ Հիմա տեսեք սիրելի ընկերներ, տարբերությունը, տեսնում եք, սա կոչվում է երիտասարդացում, որը որ մի քանի էտապ ունի, մենք այս ամարկը սպասենք իր նոր շիվերին, մյուս տարի նորից հները կհերասնենք, ու աստճանաբար բոլոր տեղերից թարմ շիվեր կունենանք։ Այս ցույց տամ ձեզ երիտասարդ ծիրանը ինչ ձևա հետվում, տեսնում եք։ Սա երիտասարդ է, իրան տնչ շատ խորը պետք չի, էտ էլ իրան պետք է թեցև լինի, մեջը ազատ լինի, որ լույս ընգնի բնի վրա, ունենա հնարավորություն արևի ջերմություն և թթվածին շնչելու հնարավորություն։ Սա երիտասարդ ծիրանա։ Դա միայն ծերետում արվում ու մեջերն ազատվում։ Իսկ մենք ունենք դեռ Այսեք սա է, այս այս մյուս ծիրանն էլա ջայլացվում ունենք դեռ երկու հատել այս կարգավիճակում գտնվող ծիրաններ, որոնք որ աստողնվի արվե չի մշակվել, չի հետվել։ Տեսնում եք ոնց է սևացել ծառի բները։ Այս սևացումը լույսի պակասն է, արևի, արևի պակասն է։ Սիրելի ընկերներ, այս երկու հատն էլ պետքա վերևից մի փոքր իջացվի հնարավորություն տա նոր շիվեր դուրս գալու, որ աշճանաբար երիտասարդացնենք։ Իսկ մնացած բոլոր ծառերը արդեն արվել են։ Սա վիշնե է, այս երկու հատը նուշեր են։ Ու այդպես բավականին լիքը բերքատու ծառեր կան։ Սիրելի ընկերներ։ Սա էլ կվերջացնեմ, վերջում նորից ցույց կտամ ձեզ։ Սա էլ վերջացրեցինք, սիրելի ընկերներ։ Տեսնում եք հիմա ամբողջ ծիրանները, իհարկե մետրի մասին է խոսքը, ինչ ձև են իրան գերիտասարդացման գնում։ Սա ժամանակավոր կարճեցում է կատարվում, որ երիտասարդանան մեր ծառերը սենց այս կողմից պայեմ տեսնեք Այստեղ եք ինչ է կատարվում ինչքան ենք մաքրել Այսքանով վերջ, սիրելի հետևորդներ։ Հարցերի դեպքում մեծ սիրով կպատասխանեմ։